Dragi prieteni, astăzi, 27 iulie 2022, cu succes este absolvit cursul deschis de vânzări de domnul Mârza Sergiu din compania Baume. Haideți să-l felicităm! Sergiu, felicitări! Mulțumesc! Certificatul tău, ține-l! ce vrei să te împarți și s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, poftim, asta e deja uh, timpul tău. <laughs> Știți, nu vreau să fac un monolog de lungă durată, mm -hmm. cum a fost și cursul de șase luni. Da, da, da. da. În principiu vreau să vă mulțumesc pentru răbdarea și insistența. Aha. Că ne-am aminte un caz că după absolvire, după 20 de ani la școală, mm -hmm. discutam între noi colegii și s-au memorat doar profesori care au fost foarte insistenți, dar pe atunci erau cei mai răi. Mm -hmm. Eu vă doresc succes Mersi mult. ca în piața Republicii Moldova să fie câți mai mulți studenți corecți și profesioniști. Mersi mult și ție succes! Da, mersi! Da, pentru puțin. Vă felicităm și